siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35. What you're saying doesn't make sense to you. Tarehe 35. Look at you. Uh, atakuwa hapa kwa ziara ya kikazi ya kiserikali ya siku mbili ambayo itakuwa ni tarehe 35. Tarehe tarehe 35. Hey! Eh. <laughs> Hey, mkuu, ni kama umeanza kumpa huyu ile habu yetu, si ndio? Hapana. Sema ukweli. Ukweli. Lakini jua wewe ndio mlaumiwa. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Si wewe ndio ulimpa hiyo speech. Mimi si kutoka hata nyumba hii. Si tunajua natupanga. Okay, wananchi wametegea hii kalenda sana. Inatoka siku gani? 60 days.